بینرو اینڈ بار بور C D P I I T Bombay طرفا ان ٹوٹوریل میں تاج سواگت کر رہی آیا یہ ٹوٹوریل تا کیمپ اسٹوڈیو میں باریکی سے ایک کا چرن میں سمجھنے میں سہایتا کرو ایمشن نریشن ایک گد گدے لکھن سے سکھ سرل اس بدھار والا طریقہ سُی طرح سمجھ میں سہایتا کرم اسٹوڈیو ایک اسکرین ریکارڈنگ سافٹ ویئر ہے جیکا تا سی گتودھی ریکارڈ کر سوا کمپیوٹر میں ہے تا ان گتو کے کوئی بھی کھولے ڈسوا کرم اسٹوڈیو ان کم میں کھڑی سوتا نو سافٹویئر سیکھنے لائن ایدھن والا ٹوٹوریل میں سیکھنے لائڈی ٹھائن میں ایکڑ کم کیے ہی فائل کے ایس ڈبل فائل میں بدلنے کی مائکروسافٹ پنجانوے اٹھانوے ایم سی ایم ایکس پی ورژن میں کم اچھی ہن لائے تمہاں کے چار سو میگا ہرٹس پروسر چوہٹ میگا بائٹ جی ریم ای فور megabyte hard disk space کپے کیم اسٹوڈیو ایکڑو کھلو سافٹویئر ہے جن کے ڈاؤن لوڈ بنا پیسے था کر سو dot cam dot cam studio dot organization ویم اسٹوڈیو سائٹ کھلی ویس اسکر کرے لنک کے کلک سکیم اسٹوڈیو پینے کمپیوٹر میں ڈاؤن لوڈ کریں بار پہ کمپیوٹر میں وجی کرک سا سکیم اسٹوڈیو ڈائلگ باکس کُلی ہے کھلن کا پو مین مین ڈسن ای یہ کو متھے ساڈے ہت طرفا ہوندا۔ فائن میں ریکارڈ سٹاپ پاز ائی ایگزٹ بٹن ہوندا۔ ڈائیلاگ باکس میں ہونجے لے پنجو پنجو ایکرو بٹن ہوندا۔ آرو بٹن ریڈ لے اچھا بٹن پاز لے ائی نيرو بٹن سٹاپ کرن لے۔ ریکارڈنگ کا پن پن کچر ریجن کی کیپچر کی جگہ بدائے سیٹ کرن کھپے۔ ریجن واری آپشن میں ٹیک آپشن اگر تاکہ ریجن کے سلیکٹ کر کے ریکارڈ سے کلک کرو چوکھر خانہ اسکرین سے ٹائ سا جی کیپچر تین اگر تاکہ فکس ریجن سلیکٹ کرپچر ریجن کے ننڈین خانے میں خمے رکھے سوتا اگر تعلیم ہی سلیکٹ کر چی ہے تو ساری اسکرین ہی کیپچر تھی وی اینبل اوٹوپمپ فیچر ایکڑ الگ ہی فیچر اتس करे जैसा वीडियो फाइल साइज़ नंढी थी वने पेंजे पाणे ही कंप्रेसर माइक्रोसॉफ्ट वीडियो वन आहे पर तव्हां फ्री तव्हां फ्री आयो क केरो भी कंप्रेसर खरण लाए जेको हेट बॉक्स में डिनल आहे हिनजे अलावा तव्हां इंटरनेट का पेंजी ज़रूरत जे हिसाब सां डाउनलोड भी करे सगोता file size quality frame rate option چنی کریں ویڈیو ریکارڈنگ کے سوی طرح آپٹمائز کر سکو کی frame capture frame playback rate rate set کرنے لائ پہ آٹو ایڈجسٹ بٹن کے انچیک کرو ہاں تعلیم ضرورت کے حساب سے ویلو سیٹ کر سکتا ان ٹوٹوریل کے ریکارڈ کرنے لائیں सॉफ्ट माइक्रोसोफ्ट वीडियो वन कंप्रेसर वांगुरु खयों आहे जंहिंमें की फ्रेम पंज ते कैप्चर फ्रेम ॿ सौ ते ऐं प्ले वेट रेट पंज ते सेट कई आहे क्वालिटी पंजाह तक घटि कई आहे ईअं ई कोशिशि करे करे घणेई पर्म्यूटेशन ऐं कॉम्बिनेशन खणी करे मां ॾिठो त इहा वैल्यू सुठी क्वालिटी ऐं फल साइज़ जी सेटिंग ऑप्शन تاجو دن ان جگہ لگائی جی گتیو تھے پی کرشن کے فوکس کرنے میں سہایتا کرپشن میں کلک کر جن میں تبھی اچھا انسار کرسر چھپائے اور دکھائے سوتا شو کرسر پارے پانے ہی چیک ٹین چوائس اتوئل کرسر کمپیوٹر کے کرسر فولڈرسر ہائیلائٹ ہائی لائٹ کی شیپ کلر کی तव्हांखे हिकिड़ो साउंड कार्ड खपे जेको माइक्रोफोन सां लॻण हो तव्हां ऑडियो स्पीकर कंप्यूटर सां लगल खां बि रिकॉर्ड करे सघो था हिन लाइ तव्हांखे ऑप्शन चेक करणो हिते जंहिंमें ऑप्शन खे چیک کرنا ہاں کران سے کیمپ اسٹوڈیو ساڑھے ہٹ طرف مینیمائز تھی ویون تا کیمپ اسٹوڈیو آئکن اسا کی خود کرس کیمپ اسٹوڈیو کم میں آنا پی ریکارڈ فلش آپشن میں ٹھیک سب آپشن آیا کیڈ شارٹ کٹ جیسے ہاٹ کی ریکارڈ پال اسٹاپ ریسٹ میں رکھے سوتا تہو بھی کھو سوتا ہاں میں آشا تھی کیا तव्हांखे सुठी तरह सुठी जानकारी ॾिनियूं आहिनि हिन सॉफ्टवेयर खे ॿुधण ऐं ॾिसण ट्यूटोरियल ठाहिण में ऐं ऑनलाइन विज़ुअल लर्निंग मॉड्यूल में कमु खणी सघो था हिकु बार अगरि तव्हां कैम स्टूडियो जे बेसिक में होशियारु थी विया त तव्हां ॿियो एडवांस एडिशन फॉर्म बि खणी सघो था तेसवाणी मां Neelam Keswani C D E P I I T Bombay सां साइन ऑफ थी कयां ॾिसण लाइ धन्यवाद تھوڑی جلدی ہو گیا میرے پاس